اي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلا والله شباب شلونكم شو اخباركم ان شاء الله يا رب الكل بخير الله يحيي الشيوخ الشيخ بحلقه جديده على القناه قبل لا ابدي يا شباب بشرح هاي الخدعه الاسطوريه اريد منكم تفجير لايكات لهذا المقطع شوفوني حماسكم يا قبيله الشيوخ المهم شباب ما طوع عليكم اكثر خليكم ويا المقطع اوكي شباب نبدا الشرح اللي ما يعرف بدايه شلون يطلع من المستودع او خارج المستودع انا نشرت الخدعه سابقا بالقناه ولكن هم راح اعطيكم اياها شرح في هذا الفيديو حتى يصير فيديو كامل وتعرفون شلون تطلعون برا المستودع اوكي شباب راح تقولوا لي يا شيخ شلون نسوي مثل ما انت سويت مثل ما قلت لكم تطلعون برا المستودع راح تجون لهذا المكان بالضبط وين ما اني جيت اشرت لكم هنا راح تجون على هذا المكان تتقدمون اكثر تروحون شويه الزاويه حتى تحسون نفسكم بديتوا ترفعون طبعا هنا تظلون تدوسون على زر القفز ظلوا دوسوا ظلوا دوسوا بعد ما تقدمتوا على هذا المربع او هذا ال box الحجري طبعا وين ما رحت انا سويتوا ظلون تدوسون على زر القفز وعاشت عيشة سعيدة مثل ما شايفين دا يرتفع اللاعب بطريقة عجيبة بجليتش كلش اسطوري على ما اعتقد اني اول YouTuber ان شاء الله انشر هذه الخدعه فشوفوني حماسكم يا قبيلتي الشيوخ قلتوا لي يا شيخ نزل لنا خدع واستمر على الخدع لعيونكم يا قبيلتي الشيوخ اني ان شاء الله استمر على هذه الخدع أه، بفضل دعمكم ان شاء الله فمثل ما شايفين يا شباب أه، نظل ندوس على زر القفز مثل ما شايفين اللاعب ده يعني ده يرفع اكثر واكثر مثل ما شايفين يعني طريقة رهيبة بمعنى الكلمة حتى تقدر تسيطر سيطرة كاملة على المستودع وتبهر أصدقائك وجماعتك الخدعة تقدر تسويها مثلا دخلت room انت وكم واحد اوكي فهنا الخدعة راح تفيدك انت وصاحبك تقول صاحبك سوي لي الخدعة او يساعدك بهالخدعة وراها انت عليك الباقي حتى تقدر تسوي هالخدعة وتصعد فوق المستودع وتشوف الامه العربيه كلها يعني تقول لهم شلون راح من حيث لا يحتسبون مين ما يطلعوا لك انت تطلع لهم فصراحه يا شباب خدعه كلش اسطوريه يعني لو تشوفون المنظر ديم والله العظيم رهيب مثل ما شايفين يعني من وين ما مثل ما قلت لكم يعني من وين ما يطلع لك العدو انت تقدر تقتله خاصه تحشش على جماعتك اذا دخلت روم تحدي اويلي تطيح حظ حظهم لهم شلون الحجي للصبح مثل ما شايفين يعني بعد ما طالعين من الكمبر او الموقع مالتهم انت تقدر تقتلهم بكل سهوله فصراحه شباب خدعه كلش اسطوريه تقدر تسويها فقط بالبدايه صاحبك يساعدك حتى تدخل آه، خارج المستودع وراها الشغل كله يبدي من يمك وتقدر تصعد هنا بكل سهوله وطبعا يا شباب الوضع كلش طبيعي اذا دمجت او دمجك آه، العدو تقدر تنزل ودمج كلش خفيف هم يا شباب خلال هاي الخدعة وهاي الجلتش اللي سويناه نقدر نسوي هواي خدعة هواي جلتشات هواي اماكن نقدر نروح لها من خلال القفز فالصراحة يا شباب هذه الخدعة بينت لنا انه اكو ان شاء الله خدعة بالمستقبل بس شوفونا حماسكم ولايكاتكم اهم شيء اللايكات يا شباب اللايكات راح تقولوا لي يا شيخ شنو تفيدك والله العظيم لا غير انه تحفزني معنويا حتى استمر على مقاطع الخدع فمثل ما شفتوا يا شباب اتمنى عجبتكم الخدعه اما الان يا شباب راح نجي آه، اشرح لكم شلون تخرجون من خارج المستودع فقط اللي ما يعرفون اما اللي يعرفون هنا انا اقول لكم خلصت فلوسكم خلصت رصيدكم اه انتهى الخط آه ما عندكم شيء هنا ان شاء الله عجبتكم الخدعه اما اللي ما يعرف شلون يخرج خارج المستودع هسه راح احط لكم فيديو انا ناشر من زمان ولكن لازم احطه بهذا الفيديو او ادمجه ويا هذا الفيديو حتى تعرفون شلون آه تخرجون خارج المستودع وتصير خدعه كامله متكامله المهم شباب اخليكم يا المقطع طبعا شباب الكل يعرف الثغرة اللي ناشرها قبل سنة تقريبا عن المستودع انتهت ولكن اليوم شباب اكتشفت لكم ثغرة ثانية تخرجكم خارج المستودع والسرار كلش كبيرة خارج المستودع راح نكتشفها ان شاء الله سوية مو شباب اخليكم مع المقطع طبعا شباب طريقة الخدعة بهذا المكان بالضبط وتحتاج الى عدو او صاحب اوكي شباب ضروري وياك احد حتى تقدر تطبق هاي الخدعه بدايه راح تقفل القفز اللي هو زر الامام او الركض العفو آه، الزر مال الركض تقفله وتظل تقفز وصاحبك يصير وراك وهم يصعد وياك حتى شنو انت تنطلق للخارج هيك شغله راح تصير الخدعه وطبعا يا شباب الخدعه يحتاج لها اكثر من محاوله فحاول اثنين من اصدقائك يكفروا لك اثناء المهاجمه او اثناء المستودع فواحد وياك يساعدك حتى تسوي هالخدعه بس ترهموها تطبقوها اكثر من مره راح تقدرون تسووها بكل سهوله فمثل ما قلت لكم يا شباب طبقوا هاي الاشياء اللي قلت لكم عليها وهسه ما راح اسوي لكم اياها منظور من منظوري اني يعني اخلي صاحبي يقفز واني آه، اسوي لها الخدعه فالمهم شباب مثل ما شايفين واخيرا اخترقنا المستودع قبل كانت اكو خدعه متوفره ولكن سدتها الشركه بس ولا يهمكم يا قبيله الشيوخ رجعت لكم الخدعه مثل ما شايفين طبعا المكان قبل بالخدعه مال قبل كان شويه صغير اما هسه كلش مطورينه وصار اكبر وبمساحات اكثر بحيث تقدر تقتل العدو بكل راحتك فالمهم شباب اتمنى عجبتكم الخدعه أه خلينا نكتشف لكم الاماكن الجديده او الاماكن اللي وسعوها مثل ما شايفين طبعا اكثر من مكان تقدر تضرب به العدو خاصه مثلا كان هنا العدو اوكي تقدر تروح له من ذيك الجهه وتقدر تقتله بكل سهوله مثل ما راح نسوي هسه بالفيديو مثل ما شايفين شباب هذا اسهل مكان تقدر تقتل به العدو ومن يريدون يضربوك أه تقفز او آه، تسوي اللي تريده انت راح تفهم بالنهايه فمثل ما شايفين شباب هذا المكان الاول بعد اكو عدة اماكن تقدرون تسووها يا شباب تقتلون بها العدو طبعا الخدعة بيش راح تفيدكم تفيدكم ضد هكرية تفيدكم ضد آه مثلا تريد تسوي مهمة وما قدرت تسويها راح تقدر تسويها هنا مهمة كلات او هيك شيء حسابك قديم راحت بيه مهمات حسابك جديد تريد تسوي بيه مهمات راح تفيدك هالخدعة حسب مجالك هو اللي تريد تسويها او الاستمتاع والخبث على التيم اللي قدامك المهم شباب هذا المكان الاول او المكان الثاني خلينا نروح هناك بعد اكو هواي اماكن السكن شوفوا من هنا هم من عبر هاي التله تقدرون تسوون طبعا هذا البيت جديد اذا تقدرون تدخلوه آه، يعني تقدرون تطبون من الجدار مثل ما شايفين بيت جديد ضافوه هنا بالمستودع او ما كان موجود قبل فمثل ما شايفين مساحه كلش مفتوحه وكبيره بحيث تقدر تهيل تقدر تسوي اي شيء براحتك شوفوا هنا بعد همتين اكو مكان يعني اماكن كلش هواي تقدر بها تقتل بها العدو خاصه هنا واحد مكمبر تقول له شلون الحجي <laughs> ورب يعني صدق صدق خدعه رهيبه وتفيد هماتين وقلت لكم شنو الاشياء تقدرون تسووها من خلال هذه الخدعه طبعا احلى مكان بالخدعه اللي هو مكان البيت تقدرون تروحوا له من الجهتين لان يعني حاليا البيت بيه اماكن شويه فوق مقفوله مقفوله فتقدرون تستدارون وتروحون من الجهه الثانيه براحتكم تتقدمون وراح تسوون القفزه راح تقدرون تصعدون فوق البيت بكل سهوله احلى مكان خاصه اذا كان عندك M4 scope 6 وفيش وفيش راح تقدر تقتل من هنا العدو بكل سهوله هسه يا شباب خلونا نسوي الخدعه من منظوري اني صاحبي حتى تفتهمون الخدعه اكثر وتقدرون تطبقوها بكل سهوله فاعيد واكرر يا شباب تسوي الزر مال المشي مقفول وانت تجي بهذا المكان وتقفز مثل ما شايفين صارت الخدعه بكل سهوله وبهي الشغله راح تقدر آه، <laughs> تروح للمكان خارج المستودع ومنها راح تقدر تقتل اعدائك بكل سهوله المهم شباب اتمنى عجبتكم هذه الخدعه اتمنى ما قصرت وياكم بالشرح وضروري ضروري يا شباب تقولوا لي تريدون استمر على الخدع مثل قبل انزل لكم خدع 24 ساعه كنت انا ملك الخدع فان شاء الله ان شاء الله اذا ردتوا ارجع لكم واذا ما ردتوا براحتكم اظل على هذا المحتوى الحالي Thank you. Bye.